Ele não morreu? Au! Bora, agora sim. Deixa eu matar esse maluco aqui, ó. Faleceu. Esse cara daí é o mais ignorante. Lendário. Fi, doutor? No, no, no, es Time. Es este.